Remember the beat. yeah. Remember See. My patient. Flows. It's MCN, niggas. Yeah. They try to repeat. Oh. Turn to my enemy. See. So bad as we Ha. Ha. Going in my key. Yeah. In my key. Yeah. Yeah. we go, I'm a beat. If we don't, in my Yeah. Yo. Some CA niggas. Yo. They try to repeat. yeah, Yeah. big head, riverhead. Yeah, Yeah. yeah, Yeah. big girl, riverhead. Yeah. Yeah. my heart beat just so bright And she wanna fuck me that cold night Okay, okay, okay, she on mine Fair pay and bite, I'm so sober Cause you war like a motherfucking soldier Talking me up on a motherfucking monster I don't feel so for free Tell my niggas like a bitch Yo soy Hey, yeah. Y'all be just on me. Hey. Niggas be Oh, I'm on codeine. Oh, I got a key. oh, you wanna see. La bless on me, we all going yeah. for me. quiero ser rico, comprar una casa mamá Quiero ser rico, vivir en Miami nada más que decir Quiero contar dinero, que los ah. enemigos se mueran Y primero Quiero llegar lejos por todo el mundo Ya tú sabes, coger otro rumbo Ya no soy igual que ayer, ahora crecí Quiero dinero, esto te canto y así Oh no, quiero volar de aquí Cortan mis oportunidades, no es así La sociedad no me entiende, ni el sistema Tú sabes cómo suena rara esta mierda You know, baby, tú sabes cómo voy Lento, pero seguro, así soy En un Ferrari me Tú sabes baby, tú sabes del destrave Quiero ser rico y en verdad lo voy a hacer Haciendo música me quito el estrés Un diario vivir como desayunar Tú sabes del almuerzo ya se va a preparar Cocinando con tu flow todos los días Tú sabes ya esta es mi melodía Quiero ser rico baby, quédate conmigo Tú sabes, no confío en el enemigos The flows, niggas, Samsy Ang. Ha Fuck enemies. Yeah. Yeah. Ha.